gens qui passent des ans, même en civil, et ceux qui commettent l'erreur de buter un canette par terre ou n'importe quoi, les valoriser, les faire payer une amende, comme ça ils vont comprendre. Sinon ils ne vont jamais comprendre. Jamais. Pour moi, il fait ça. On a une place qui est, propre, qui est bien faite, il faut qu'elle soit propre. Il plus propre. Je suis à côté de là-bas. il y a 5 mètres derrière poubelle. Bon, je l'ai jeté, il m'a dit monsieur. 68 euros. Ah oui. Je le paye. Ah oui. Oui. Il y a des bouteilles là, en bas de la camions. Ah oui, les gens ils s'en foutent. Alors ah voilà, c'est ça.